con un infortunio e adesso il minuto di raccoglimento, lo dicevamo, per le vittime in Italia del Covid-19. Digli di aspettare un secondo, digli di aspettare un secondo a chiamare il... Cross va su fondo, il traversone di Candreva sul secondo palo, il controllo con il petto di Di Lorenzo, calcio d'angolo per l'Inter si sta per Insigne che arriva sul pallone prima di Candreva poi il tocco pro padre nerazzurra la battuta di Eriksen sul primo palo il pallone sorprende Ospina arriva il vantaggio dell'Inter ha segnato Eriksen 1-0 Calcio d'angolo di Eriksen, vediamo sul primo palo che va a saltare Lukaku, però nessuno prende palla, la, la tocca un difensore del, del Napoli il pallone si infila nel secondo palo. C'è stata una deviazione che ha ingannato il portiere colombiano del Napoli, non è riuscito a rimediare e di conseguenza l'Inter si trova subito in vantaggio. Lo vediamo, forse la deviazione è stata di Di Lorenzo, fatto sta, eccola lì di testa, fatto sta che Politano che si allontana, il cross di Insigne sul primo palo di Tano, la sovrapposizione veloce di Di Lorenzo, il cross di prima intenzione Interpolitano che converge, prova la conclusione, pallone che via Ruiz, problemi muscolari per lui è in panchina lo spagnolo protagonista nella gara d'andata con un gran gol con Barella dalla parte opposta per l'inserimento di Eriksen De Frey ma ha deciso di puntare su di loro in difesa ha reso viscito dalla pioggia, ha ingannato sicuramente Ospina con un rimbalzo strano eh, dopo che la palla era stata deviata e poco prima Conte. Lontana Insigne, parte Politani, il cross sul secondo palo, l'uscita di Andanovic, oh, rivedremo se c'è stato un tocco, Lautaro prova la conclusione, rimpalla Lautaro, gioca bene adesso l'Inter, il cross dalla parte opposta alla chiusura. Mi ha lasciato. Candreva arriva sul fondo, c'è subito il movimento di Lautaro, anticipato da Maximovic, commette fallo l'argentino, calcio di punizione, vero Culibali che è rimasto in proiezione offensiva, la sventagliata dalla parte Napolitano va a terra sull'attacco di Young, arriva il calcio di punizione e anche il giallo nei confronti del calciatore dell'Inter, primo ammonito, del, ammonito della sfida, Ashley Young. Alessandro Antinelli va inseguito da Insigne, cerca lo spazio per il cross. Zielinski in questo caso, come diceva il nostro pianto Alessandro, fisicamente dai difensori dell'Inter, retropassaggio un po' azzardato di Bastone nel fianco nella difesa del Napoli, converge Candreva, prova con il sinistro, il pallone è sul fondo, non c'è stata deviazione, si riprenderà con una rimessa in favore del Napoli, pericolosa l'Inter, vicina al gol del Cacus allarga per favorire il taglio di Lautaro, però sbagliato la palla filtrante di Candreva spinta è da Andreva, c'è il movimento di Lukaku, prova a fargli spazio, ancora Candreva in profondità. E che, la, che ha fatto, l'ha seguito a uomo lasciando perdere gli spazi che veniva lasciati in mezzo al campo. Buona opportunità adesso per il Napoli, fallo che è stato commentato, il pallone arriva dove c'è Politano, il cross dalla parte opposta cerca Tenza. Pallone ribattuto dalla barriera, ancora Mertens, cerca il gol numero 122, quello che lo proietterebbe a Politano. Eccolo il traversone, il colpo di testa è stato di Skriniar, quello di Politano. Mertens va in pressing anche su Andanovic. Brozovic c'è il movimento di Candreva, lo vede Brozovic, ancora una volta il pallone è morbido verso Lukaku, arriva Eriksen, carica il destro, la conclusione è bloccata questa volta da Ospina. Sono state, sono state praticamente apportate dei 5 calci. Si allarga verso Young, il cross di prima intenzione, Lukaku antici compagni, Andanovic è costretto a una rincorsa, il pallone sbuca centralmente dove Politano ha provato a mettere in movimento Mertens, poi rista Koulibaly, Eriksen poi Brozovic ci prova lui un po' come Mertens qualche minuto fa spara lontani adesso si è spostato sul centro-sinistra di Eriksen, il colpo di testa ad allontanare la battuta di Brozovic, pallone che però termina sul fondo. Son Mertens riesce ad evitare la marcatura di De Frey, poi cerca la conclusione sporcata da Bastoni. Ottimo l'avvio dell'azione di me, arriva veloce Candreva, eccolo il pallone per Eriksen di testa, Lukaku cerca il secondo palo, non trova la porta, pericolosa l'Inter che sta giocando. Ah e Mertens se n'è andato. Lukaku per Candreva che va sul fondo, il cross intercettato da Elmas, opportunità per l'Inter dopo una affronta. Di nuovo duello Young di Lorenzo in mezzo per Lukaku. Vieni, vieni, non Sentiamo Conte che dice ai suoi giocatori di non far girare l'avversario. Il fatto di non farlo di Lorenzo ancora, il cross di Young a cercare Lukaku, la grande risposta di Ospina sul colpo di testa del gigante belga dell'Inter. Grande palla dentro di Young, eh, è riuscito a prendere posizione Lukaku. Ma non si sente. Insigne, prova con il destro, pallone fuori. Candreva, ecco parte il cross a cercare Lukaku, ancora in mezzo. Ma è una situazione sicuramente inusuale, eh, a dir poco. Attenzione, già ammonito Ashley Young, c'è l'intervento fallo. Mertens, inseguito da De Frey che recupera il pallone, lo fa in maniera irregolare, adesso arriva il giallo nei confronti di De Frey, ammonito il difensore olandese dell'Inter che non era però tra i diffidati attenzione perché Conte ha contestato molto ecco che serve Candreva il movimento di Lautaro Candreva carica il destro la risposta a mano aperta di Ospina che mette in calcio d'angolo Inter vicinissima al 2 0 è già la seconda volta 20 metri ancora Mertens prova la conclusione con il destro non trova lo specchio della porta Mertens sono riusciti a trovare i giocatori del Napoli Mertes tra le linee vediamo che si gira al Napoli una fase difensiva più compatta cross di Barella Mertens in profondità ancora per lo scatto di Candreva sempre Candreva viene limite dell'area entra Insigne pallone centrale Mertens e arriva il pareggio del Napoli con il gol numero 122 in maglia azzurra di Dries Mertens recordman nella storia azzurra staccato Amsic l'esultanza dei giocatori del Napoli contropiede letale, dormita della difesa dell'Inter. I numeri di Mertens sono spettacolari però in questo caso farei un grandissimo applauso a Ospina che nel momento in cui recupera palla vede partire Insegne e lo mette in porta. Vediamo, praticamente è come se fosse un assist di Ospina in questo caso. Di Di Lorenzo, poi quello di Brozovic, Lautaro prova a girarsi, il destro è centrato Ashley Young, Brozovic cerca il pallone radente in mezzo per Lukaku di prima intenzione, cerca Young, forse avrebbe dovuto rischiare il cross nel cuore dell'area di rigore soprattutto coprire la corsia sinistra della propria difesa dagli attacchi di Brozovic basso Politano intercetta il pallone destinato ad Ashley Young che poi viene spinto proprio da Politano calcio di punizione assegnato inseguito da Koulibaly il cross di Candreva di prima intenzione il colpo Bastoni in profondità, va a cercare Brozovic, bravissimo nel gioco aereo, poi Brozovic, conclusione centrale intercettata da Ospina il Napoli è con conclusione poi l'appoggio corto per Lukaku in mezzo Koulibaly nel Napoli si sta scaldando anche Fabian Ruiz la battuta di Insigne il pallone già arriva Insigne veloce Insigne prova a girarsi conclusione il diagonale termina sul fondo non c'è stata deviazione pericoloso il Napoli che in questi ultimissimi minuti Avic si propone Lautaro Brozovic converge si complica la vita lo affronta Young, Mertens ribattuto da Young, calcio d'angolo in favore della Napoli che sta strutturata fisicamente. Il cross di Eriksen, il colpo di testa è stato tentato da Skriniar, anticipato però Politano. Pallone nel cuore dell'area di rigore a cercare Koulibaly, il colpo di testa è stato di De Frey, protestano i giocatori del Napoli per Usai le finte di Candreva, cerca lo spazio per il cross, evidente nel replay che abbiamo visto poco fa, battuta corta di Sco corto per Eriksen nella sua posizione naturale, trequartista cerca il tiro dalla lunga distanza, conclusione prevedibile centrale, nessun problema. Apertura verso Mertens, il colpo di testa in anticipo. Parte Eriksen, pallone tagliato sul primo palo fisico, Insigne arriva sul fondo, il cross dalla parte opposta all'anticipo di dopo il doppio 1-1, andata e ritorno. Poi quel Napoli perse la finale di Coppa Italia contro il Vicenza di Guidolì. Yusai va a cercare ancora Insigne, Anticiang, Bastoni va sul fondo, può andare al cross, eccolo il traversone sul primo palo. Primo palo per cercare l'anticipo di Lukaku, ben posizionato. Skriniar di più nel corso di questo secondo tempo, eccolo Skriniar, cross basso, l'anticipa cercando di recuperare la propria posizione sull'out di destra, Lautaro anticipato da un Maximovic monumentale fino a questo momento, non si vede l'ora posizione, cerca di lasciare spazio al compagno Insigne all'interno dell'area di rigore, Insigne regala il pallone a Candreva, poi Lukaku prova a girarsi, pallone allontanato di Demme, Brozovic va a cercare Lukaku di prima intenzione con il Demme converge Fabian Ruiz doppio cambio spagnolo Fabio Ruiz Callecon per il Napoli il pallone arriva dove c'è Zielinski ancora Fabio Ruiz il Lukaku arriva ancora Young di nuovo Lukaku rimpallo al limite dell'area Barella combatte prova ad andare sul pallone troppo lungo irraggiungibile riesce ad agganciare il pallone l'appoggio corto per Lukaku all'interno dell'area di rigore prova a girarsi il cross con il destro è fuori gioco Cerse gli riesce proprio Milik il pallone gli rimbalza sulla faccia Ancora il cross, sul primo palo, il colpo di testa, parte Cagliecon, eccolo il traversone, nel cuore dell'area di rigore, l'uscita con Zielinski, Insigne, allunga la falcata, viene inseguito da Moses, cerca di convergere Alexis Sanchez all'interno dell'area di rigore, Sanchez non trova la porta con un diagonale pericolosissimo. Ottimo.